Benderang ngorong merabai Asasi tukang tari lempok ke jago Kudenang lagu laiwani seni Ku tatangan jajari wana denang gayu genderang ngorong merapai asa si tukang tari lempok jago Kudenang lagu lewani seni ku tatangan jejari wan denang